Заменяем на интерес к политике объясняющую переменную. Снова должна определиться с тем, какие методы адекватны. Ранговая, номинальная, поэтому остается актуальным только хи квадрат. Ничего, следовательно, не меняем. Запускаем. Видим. Самая сильная связь между очень заинтересованной политикой и принимает участие что закономерно, и говорит о том, что та молодежь, которая принимает здесь участие, видимо, она все-таки заинтересована. И, видимо, здесь есть определенная категория пенсионеров, которые тоже заинтересованы. Опять же, люди, которые сравнительно заинтересованы, они тоже принимают. И наоборот, не склонны принимать участие, люди, которые не заинтересованы. То есть эти переменные, эти категории отталкиваются между собой. В целом по таблице связи есть, о чем нам говорит significance по хи квадрату. Value опять же не интерпретируем. Привлечем дополнительно в анализ еще переменные для рассмотрения того, влиянием каких причин складывается политическое участие россиян. Возьмем переменный, измеренный по псевдоранговым шкалам, а именно доверие разным институтам власти, парламенту, законодательной системе, полиции и политикам. Это все псевдоинтервальные шкалы, то есть можно обращаться с ними как с интервалами, поскольку каждый из них по 11 рангов. Возьмем первую пару из этих перемен, посмотрим, насколько они согласованы. Доверие парламенту и доверие законодательной системе, например. Здесь непонятно, что является объясняющей, что является объясняемой, поэтому не принципиально, что разместить по рядам что разместить столбца. Это у нас переменные псевдоинтервальные, ну то есть как бы интервальные, поэтому к ним применимы все присутствующие здесь методы, в частности хит-квадрат, correlations. В принципе, и candle тоже применим. Для справки вызовем его. Очень большая таблица сопряженности. Остатки хит-квадрат, Начнем с интерпретации самих коэффициентов. Здесь применим, наконец, коэффициент корреляции Пирсона. Не путать с хи квадратом, потому что хи квадрат тоже